हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है स्पाइडर आईडी पाइथन में अगर आपको महारत हासिल करनी है बेहतर परफॉर्मेंस देनी है तो स्पाइडर आईडी का यूज कीजिए ठीक है एनाकोंडा नाम का एक आता है सॉफ्टवेयर जिसमें कि आपको जुपिटर और स्पाइडर आईडी दोनों ही मिल जाएगा उसको डाउनलोड करिए और इसको यूज कीजिए चलिए इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें हम लगाएंगे वाइल लूप ठीक है तो यहां पर ए में एक वैल्यू असाइन कर देता हूं 45 ठीक है और यहां पे क्या करूंगा वाइल लूप लगाऊंगा तो ये वाइल लूप लगाया हमने while A is A is less than दूंगा लेस देन 50 ठीक है और यहां 45 रखा है ए इज लेस देन 50 किया और यहां पर आ गया नीचे ठीक है नीचे आने के बाद यहां पे प्रिंट करवा देंगे किसको प्रिंट करवाएंगे ए को प्रिंट करवाएंगे अगर हम ए को डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं तो क्या होगा तो यहां पर देख सकते हैं ए को मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाने जा रहा हूं रन करवाने के लिए आपको करना क्या होगा केवल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 45 45 45 आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा ठीक है इसको मैं रोकता हूं और फिर हम आते हैं वापस इसको इंक्रीमेंट जरा करवा देते हैं तो यहाँ पे लिखा a is equal to A plus one ये लिख दिया अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 45 के बाद 46, 47, 48, 49 दिया क्योंकि लेस देन 50 है इस वजह से 49 आया